Saluton. Kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiau mi volas legi kun vi, kai mediti kun vi, sur la vorto de Zamenhof, publici gitai en la esperantisto en jaro 1892. Do suffice frue. Kai, la temo estas bruo kai silento. mi estas leganta parton de articolo titoligita Ciu ni progressas? Ie pagio cent quindec hoc. Ni devas brui, cium ni povas, ni devas peni, cium ni povas, crei, ciam noven factoin por loculo, car La blinda amaso, tion ci amas, cae povas esti altirata la plei bone, per tia maniero. La facto che nibi d'aurinde ne havas ancora ola eblon por sufficie brui cae fari reclamon, multe mal helpas al ni en la altirado de la masoi. Sed, por ni, mem, tiu cibruo ausilento ne povas esti mesurilo, denia progressado au starado. Plei granda bruo ca extera brilo povas covri sub si objecton tute sen fundamentan, putran, mortantan, au iam mortintan. Dum, contraue, nocta mallumo ca in morta silento povas covri sub si objecton regule ca energie crescantan ca disvolvigiantan. Ni lasu alla masoi, taxi la aperoin lau ilia exter abrilo. Se la maso non adoras ian luman meteoron, nenio gin detenos pos calcae minuto et tutte forgesi pri la meteoro, ciam tiu ci perdo sian malveran lumegon. Se la maso hodio silente rigarda sa ma rapide sed constante, risvolvi giantam, tiu ci ne detenos la mason morga o aligia la fero, ni rimarchite, cae tiri el utilon. Ni ciam havas travivas momentoin, dum kiwi ni shaine perdas la esperon char ne venas concreta diro bruo en la mondo contra ni ai clopodoi tamen tio ne necesse estas malbona fero diras al ni ni spertas calc foie. Subtenon en la silento. Do, mi pensas che tio esas tre grava por mediti. Char la extera recono ne povas esti nia gvidilo, diras Zamenhof, por uh, priugi la progresso, la progresson au ne de niai aferoi. Sen depende de esperanto, povas esti io ain. Do, ni meditu per tio, pri bruo cae silento, quel foie malumo cae silento promesas pli bonain esperoin ol bruo cae lumo. Dankon provi attento. Dankon attento mi bon desiras al vi felician semen finon, cae ni revidos nin morgau, cio estas sabate, cae do restas nul por diri, antauen, sen fine.